लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्स के साथ काम करने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्प्रेड शीट में नंबर्स टेक्स्ट टेक्स्ट के तौर पर नंबर्स तारीख और वक्त कैसे एंटर करें फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को किस तरह इस्तेमाल करें सेल्स और शीट्स के दरमियान किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाएं, रोज कॉलम और शीट्स में किस तरह चीजों को मुंतखब करें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर Ubuntu Linux 10.04 और लिब्रे ऑफिस सूट वर्जन 3.3.4 इस्तेमाल कर रहे हैं चलिए पहले सीखते हैं कि सेल्स में डेटा कैसे एंटर करें हम अपनी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर trackerओडीएस फाइल को खोलते हैं आप किसी भी मखसूस सेल में मतन टाइप कर सकते हैं सेल पर क्लिक करें और कीबोर्ड की मदद से मतन टाइप करें डिफ़ॉल्ट तौर पर मतन बाईं तरफ अलाइन होता है हम फॉर्मेटिंग बार पर अलाइनमेंट टैब पर क्लिक करके अलाइनमेंट तब्दील कर सकते हैं इसे अंडू करते हैं अब स्प्रेडशीट में सेल ए वन पर क्लिक करें आप देख सकते हैं कि मुंतखब किया गया सेल नुमाया होता है यहाँ हमने पहले ही कॉलम की सुर्खियां टाइप की हैं आइटम सुर्खी के तहत हम कुछ अशिया के नाम टाइप करते हैं जैसे कि salary house rent electricity bill phone bill laundry और मिसलिनियस सेल में नंबर्स एंटर करने के लिए सेल पर क्लिक करें और नंबर्स टाइप करें मनफी नंबर को एंटर करने के लिए या तो नंबर के आगे मनफी अलामत टाइप करें या इसे ब्रैकेट में रखें डिफ़ॉल्ट तौर पर नंबर दाएं तरफ अलाइन होते हैं और मनफी नंबर्स के आगे मनफी अलामत होती है तब्दीलियों को अंडू करते हैं अब हमारी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर डॉट ट्रैकर.ods स्प्रेडशीट में सीरियल नंबर सुर्खी जो कि एस के नाम से मौसम है के तहत हम हर आइटम के सीरियल नंबर एक के नीचे एक रखना चाहते हैं लिहाजा सेल A2 पर क्लिक करें और 1, 2, 3 नंबर एक के नीचे एक एंटर करें सीरियल नंबर को अपने आप से आने के लिए सेल A4 पर क्लिक करें सेल के दाएं कोने में एक छोटा सा सिया बॉक्स दिखाई देता है सेल A7 तक इसे ड्रैग करें और फिर माउस बटन छोड़ दें आप देख सकते हैं कि सेल A5 से A7 तक के आगे के सीरियल नंबर आ जाते हैं अशिया के सीरियल नंबर एंटर करने के बाद अब हम कॉस्ट सुर्खी के नीचे हर एक आइटम की कीमत एंटर करते हैं अब हम सेल C3 पर क्लिक करते हैं और हाउस रेंट के लिए रुपीज सिक्स थाउजेंड टाइप करते हैं अब नंबर के आगे रुपए की अलामत रखने के लिए क्या करें मानिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए रुपीज एट हंड्रेड एंटर करना चाहते हैं लिहाजा सेल C4 पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खुलेगा पहला टैब नंबर्स है अगर पहले से ही इसे मुंतखब नहीं किया है तो इस पर क्लिक करें कैटेगरी के तहत हम मुख्तलिफ तबके देख सकते हैं जैसे कि number percent currency date time वगैरह करेंसी को मुंतखब करते हैं अब फॉर्मेट ऑप्शन के तहत डाउन एरो पर क्लिक करें ये दुनिया की मुख्तलिफ करेंसियों की अलामत जाहिर करेगा ऊपर स्क्रॉल करें और I N R rupees English India मुंतखब करें डिफ़ॉल्ट तौर पर नीचे ड्रॉप डाउन में रुपीज फोर मुंतखब हो गया आप दाई तरफ छोटे से प्रव्यू एरिया में इसका प्रव्यू देख सकते हैं ऑप्शंस के तहत हमारे पास डिसमल प्लेसेस और लीडिंग जीरोस को शामिल करने के लिए मुतबादिल ऑप्शंस हैं नोट करें कि जैसे ही हम सिफर की तादाद बढ़ाते हैं फॉर्मेट में किए गए मुंतखब हिंसे बदलकर थर्टी फोर डिसमल जीरो हो जाते हैं जो दो आशारी मुकाम को जाहिर करते हैं नोट करें कि तब्दीली प्रिव्यू एरिया में जाहिर है हर हजार के बाद कॉमा सेपरेटर शामिल करने के लिए थाउजेंड सेपरेटर पर क्लिक करें फिर से प्रीव्यू एरिया में तब्दीलियों को देखें आप फॉन्ट टैब पर क्लिक करके फॉन्ट को तब्दील कर सकते हैं इसमें फॉन्ट टाइपफेस और साइज के लिए कई ऑप्शंस हैं आप फॉन्ट इफेक्ट्स और दीगर टैब्स में जाकर ज्यादा देख सकते हैं अगले सबक में हम अलाइनमेंट टैब के ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे ओके पर क्लिक करते हैं 800 टाइप करके एंटर दबाएं। आप देखेंगे कि तादाद 800 दो आशारी मकाम के साथ rupees eight hundred decimal zero zero दिखाई पड़ती है अब सेल C5 से सेल C7 तक का इंतखब करते हैं कंट्रोल की को पकड़े रहिए और सेल G2 को भी मुंतखब करें नोट करें कि तमाम मुंतखब शुदा सेल्स नुमाया हैं किसी भी नुमाया सेल पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल्स को मुंतखब करें पहले की तरह ऑप्शंस को मुंतखब करें ओके पर क्लिक करें अब हम दीगर अशिया के सारे अखराज एक के नीचे एक टाइप करते हैं फोन बिल के लिए rupees six hundred laundry charges के लिए रुपीज थ्री हंड्रेड और मिसलिनियस के लिए रुपीज टू थाउजेंड अकाउंट सुर्खी के नीचे माह की तनख्वाह रुपीज थर्टी थाउजेंड टाइप करते हैं कैल्क में तारीख एंटर करने के लिए सेल को मुंतखब करें और डेट टाइप करें आप तारीख के एलिमेंट्स को फॉरवर्ड स्लैश या हाइफन से अलग कर सकते हैं या मतन का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि 10 अक्टूबर 2011 कैल्क कई किस्म के डेट फॉर्मेट्स को पहचानता है मुतबाद तौर पर आप सेल पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन मुंतखब करें कैटेगरी के तहत डेट मुंतखब करें और फॉर्मेट में से मतलूबा फॉर्मेट मुंतखब करें मैं 12, 31, 1999 चुनूंगा प्रीव्यू एरिया में देखें साथ ही फॉर्मेट कोड डी DD और YYYY तौर पर जाहिर है जरूरत के मुताबिक आप फॉर्मेट कोड तब्दील कर सकते हैं मैं डी डी एम एम और Y Y Y Y type करूंगा प्रीव्यू एरिया में तब्दीलियों पर तवज्जा दें ओके पर क्लिक करें कैल्क में टाइम एंटर करने के लिए सेल को मुंतखब करें और टाइम टाइप करें आप वक्त के एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं जैसे कि 10 कोलन 43 कोलन 20 मुतबादल तौर पर आप सेल पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन मुंतखब करें कैटेगरी के तहत टाइम मुंतखब करें और फॉर्मेट में से मतलूबा फॉर्मेट मुंतखब करें मैं 13, 37, 46 चुनूंगा प्रीव्यू एरिया पर तवज्जा दें साथ ही format code H H colon M M colon S S के तौर पर जाहिर है ज़रूरत के मुताबिक आप फॉर्मेट कोड तब्दील कर सकते हैं मैं H H colon M M type करूंगा प्रीव्यू एरिया में तब्दीलियों को देखें ओके पे क्लिक करें तब्दीलियों को अंडू करते हैं कैल्क में टेक्स्ट नंबर्स और डेट को कैसे लिखें ये सीखने के बाद अब हम सीखेंगे कि शीट में सेल्स के दरमियान और शीट के दरमियान कैसे जाएं। तो पहले हम देखेंगे कि एक स्प्रेडशीट में सेल्स के दरमियान कैसे जाएं। आप किसी भी सेल तक रसाई हासिल कर सकते हैं कर्सर से सेल पर क्लिक करें आप देख सकते हैं कि मखसूस सेल नुमाया हुआ है एक और तरीके से मखसूस सेल तक रसाई हासिल कर सकते हैं वो है सेल रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए नेम बॉक्स के दाएं जानब काले रंग के डाउन एरो पर क्लिक करें अब जिस सेल पर आप जाना चाहते हैं इसका सेल रेफरेंस टाइप करके एंटर दबाएं आप नेम बॉक्स में भी क्लिक कर सकते हैं मौजूदा सेल रेफरेंस को डिलीट करके आपको जो सेल रेफरेंस चाहिए वो टाइप करें और एंटर दबाएं अब हम सीखेंगे कि शीट में एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाएं। कर्सर का इस्तेमाल एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान जाने का पहला तरीका है कर्सर के जरिए तवज्जा मरकूज करने के लिए आप अपने मतलूबा सेल पर कर्सर ले जाएं और लेफ्ट माउस बटन पर क्लिक करें ये नए सेल पर तवज्जा मरकूज करेगा ये तरीका मुफीद है जब दो सेल काफी फासले पर हों एक और तरीका ये है कि टैब का इस्तेमाल करते हुए एक रो में अगले सेल पर जा सकते हैं रो में गुजश्ता सेल पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब दबाएं कॉलम में अगले सेल पर जाने के लिए एंटर दबाएं कॉलम में पिछले सेल पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर दबाएं अब हम सीखेंगे कि कैल्क में कीबोर्ड की मदद से अलग-अलग शीट्स में कैसे जाएं फाल शीट की दाई जानब की शीट पर जाने के लिए control plus page down keys साथ में दबाएं। फाल शीट की बाई जानब की शीट पर जाने के लिए control plus page up keys साथ में दबाएं। कर्सर का इस्तेमाल करके भी शीट्स के दरमियान जा सकते हैं इस पर तफसीली मालूम वर्किंग विद शीट्स सबक में मौजूद हैं अगर काफी शीट्स हैं तो हो सकता है कि कुछ शीट टैब स्क्रीन के नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार में छुपे हों अगर ऐसा है तो शीट टैब के नीचे बाईं तरफ चार बटन टैब्स को व्यू में मुंतकल कर सकते हैं तब्दीलियों को अंडू करते हैं अब कर्सर से मुंसलिक सेल्स को मुंतखब करने के लिए पहले एक सेल में क्लिक करें अब लेफ्ट माउस बटन दबाकर होल्ड करें स्क्रीन पर कर्सर चलाएं और जब मतलूबा सेल्स नुमाया हो जाए तो लेफ्ट माउस बटन छोड़ दें आप देखते हैं कि मुंतखब सेल्स नुमाया हुए हैं अब मुख्तलिफ कॉलम और रोज जो कि साथ साथ हैं इन्हें मुंतखब करने के लिए ग्रुप में पहले कॉलम या रो पर क्लिक करें अब शिफ्ट की को होल्ड करें ग्रुप में आखिरी कॉलम या रो पर क्लिक करें अब मुख्तलिफ कॉलम और रोज जो कि मुंसलिक नहीं है इन्हें मुंतखब करने के लिए ग्रुप में पहले कॉलम या रो पर क्लिक करें कंट्रोल की होल्ड करें और बाद के कॉलम्स और रोज पर क्लिक करें जब कंट्रोल की होल्ड कर रहे हों मतनू मुंसलिक शीट्स को मुंतखब करने के लिए पहली मतलूबा शीट के लिए शीट टैब पर क्लिक करें अब आखिरी मतलूबा शीट के लिए कर्सर को शीट टैब पर ले जाएं। शिफ्ट की को होल्ड करें और शीट टैब पर क्लिक करें इन दो शीट्स के दरमियान तमाम टैब सफ़ेद हो जाएंगे जो जाहिर करता है कि वो मुंतखब हैं आप जो कुछ भी अमल करेंगे वो तमाम नुमाया शीट्स पर असर करेगा अब मुख्तलिफ शीट्स जो मुंसलिक नहीं हैं इन्हें मुंतखब करने के लिए पहली शीट के शीट टैब पर क्लिक करें अब कर्सर को तीसरी शीट टैब पर ले जाएं कंट्रोल की होल्ड करें और शीट टैब पर क्लिक करें मुंतखब टैब सफ़ेद होंगे और आप जो कुछ भी अमल करेंगे वो तमाम नुमाया शीट्स पर असर करेगा अब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्पोकन ट्यूटोरियल के आखिर में आ चुके हैं मुख्तसरन हमने सीखा कैल्क में नंबर्स टेक्स्ट टेक्स्ट के तौर पर नंबर्स तारीख और वक्त कैसे एंटर करें फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स को किस तरह इस्तेमाल करें सेल्स के दरमियान और शीट्स के दरमियान किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाएं रोज कॉलम और शीट्स में किस तरह चीजों को मुंतखब करें एक मश्क शीट प्रैक्टिस डी एस को खोलें सीरियल नंबर के तहत एक से पांच तक सीरियल नंबर एक के नीचे एक टाइप करें कीज के इस्तेमाल से सेल्स के दरमियान जाएं सीरियल नंबर में तमाम अशिया को मुंतखब करें तारीख और वक्त के लिए कॉलम का इजाफा करें format cells dialog box option का इस्तेमाल करते हुए इसमें कुछ वैल्यू एंटर करें विजय लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा है अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं spoken tutorial project team spoken tutorials के जरिए वर्कशॉप का इनका करती है और ऑनलाइन इम्तहान में कामयाब होने वालों को सनद देती है मजीद मालूम के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot O R G पर रबता कायम करें spoken tutorial project talk to teacher project का एक हिस्सा है ये हुकूमत हिंद की वजारत बरए इंसानी वसाइल और तरक्की के कौमी तालीमी मिशन बजरिया आई सी टी की मदद से जारी है इस मिशन के बारे में मजीद मालूम spoken hyphen tutorial dot O R G slash N M E I C T hyphen intro पर दस्तियाब है इस सबक का तर्जुमा डॉक्टर समिया पेटी वाला ने किया है और मैं वजाहत अहमद अबाब से इजाज़त चाहता हूँ हमारे साथ शरीक होने का बहुत शुक्रिया